දෝෂණය වංචාව නාස්ති අක්‍රභගතාවය සහ අකාරශ්මතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය. මවබිම පුවත්පතට අද විදුර අභේනායක ලියා ඇති අපූරු පදහතරෙන් මේ ටෙලිවැකි ආරම්භ කරන්නට හිතුවා. බල්ල පිදුරු කන්නේ නැතිවුණාට බන්දුල දෙන්න සැරසෙයි කන කෙනාට. ඇන්දූ රටකි මේ වැසියන් ගොනාට දෙන්නට පිදුරු මදි මැති ඇමතිලාට. ඇත්තටම මේ තරම්ම ජනතාව අන්දපු සහ අන්දමින් සිටින. රටක් මංහිතන්න මේ තුන් ලෝකෙම නැතුව ඇති. අදලියන්නේ දෙසිය හැට නවවැනි ටෙලිවැකිය. ඒකයි මේ අද ටෙලිවැකිය මේ විදුරගේ පදහතරෙන්ම ආරම්භ කළේ. ඔය එක්දහස් නවසය හතලි සටේ සුද්ද අපිව දාලගේ දවසෙන්දලා හොඳේ අපි එලෝලන මේ දාලගේ දවසෙන්දලා අපේ කළු සුද්දෝ ශ්‍රී ලංකාව කියන ලස්සන රට කාභාසනය කරලා ඉවරයි. අහවරයි. මේකට ප්‍රධාන හේතුව මේ දේශපාල කාරණකින් එක එක අවස්ථාවල කියන මෙලෝ ඇත්තක් නැති සිහින කතා. ඒ සිහින කතා විවේචනය කරන්නේ නැතිව සමාජගත කරන මාධ්‍යය. තුන්වෙනුව මේ දේශපාලනඥින්ගේ අතී පැළවෙන අමූලික බොරු ගෙඩි පිටින් ගිලින ජනතාව. හරිනි ඕක තමයි හේතුව. දැන් මේ ඉතිහාසේ ඈතටම යන්නේ නැතිව මෑත කාලේ විමසල බලම මොකද ඈතට ගියොත් එහෙම ටෙලිවැකි පණහක් විතර ලියන්න වෙනවා. ඔය දෙදස් පහලවේ යහපාලන ආණ්ඩුව අරම් බලමු නේද? රනිල් සහ මෛත්‍රී කියන නායකින් දෙදෙනා. ඒ දෙන්නම කියපු කතාවක් මතක් කරන්න. අපි දෙන්නා නින්ද නොයන නායකින්. හොඳ රියදුරන් දෙන්නෙක්. දැන් ශ්‍රී ලංකාව කියන රථය අධිවේගේට දාලා ඉවරයි. අපි නිදාගන්නේ නැතිව හප්පගන්නේ නැතුව අවසානය තෙක් රියධාවනය කරනවා. එකැනෙ රට හොඳ තැනකට අරංයනෝ කියලනකි වෙනේද දැන් ඒ ජෝඩුව දිනල කියපු කතාව තමයි ඒක. අන්තිමට මේ අධිවේගේදී මොකද වුණේ ශ්‍රී ලංකාව කියන වාහනේ හප්පල කුඩු පට්ටන් කරගත්ත නේද. මතකද මෛත්‍රී කිව්ව කතාව මහින්දලා දින්න නම් මම ඉන්න අඩි සිහයක් යට කිව්වා නේද අං එහෙම කියපු කෙනා දින පනස් දෙකේදි මොකද කළේ ව්‍යවස්ථාවත් කඩලා රනිල්ව එලවල අර අඩිහයක් මේ වලයට යවන්න සැලසුම් කලාය කියලා කිව්ව මහින්දට අගමැතිකම දෙනවා නේද දැන් මහින්දලගේ හොරකම් දූෂණ වංචා පතුරු ගහලාව රනිල්ල නතර වුණේ කොහෙද මහ බැංකෝ ළඟ නේද අන්තිමට යහපාලනය හෙවත් අර ගුඩ් ගවනස් කුඩු පට්ටම් කළේ මේ රනිල් සහ මෛත්‍රී සුසංයෝගේ බව අද ඉතින් දැන් ආය අමුතුවෙන් කියන්ට දෙයක් නෑනේ නේද. අර මේ දෙකකුල් මැද්දෙම පාස්කු බෝම්බේ පිපුරුවා. රනිල් සහ මෛත්‍රී මේ ජෝඩුව දෙන්න දෙපැත්තට බෝම්බේ පාස් කරමින් හිටිය නේද. ඔන්න දැන් ජනතාව මොකද කළේ ඉළඟට වැඩ කරන විරුවව පත් කරගත්තා නේද රට රකින විරුවව පත් කරගත්තා. හැට නමලක්ෂයක් චන්දෙ දුන්න නේද. අන්තිමට මොකද කළේ ඒ පාර මේ ඒ කරපු දේ හරියටම මේ පාර මහ බැංකු වාර්තාවේ තියෙනවා. රටේ කෘෂිකර්මාන්තය වගේම ආර්ථිකයත් වැටුනේ ගෝටාබේගේ කාබනික වගාවෙන් සහ අර මේ ආදරණය බදු සහනවලින් කියලා හරි අපූරුවට මේ පාර මහ බැංකු වාර්තාවේ තියෙනවා. හරිද දැන් අපි මේ සියල්ලු දෙනාම රනිල්ලව මෛත්‍රීලව ගෝටාබේලව ඒ විතරක් නෙමේ ය ඇත අතීතයන්දලා චන්ද්‍රිකාල ඔය සියල්ලු දෙනාව විශ්වාස කළේ ඇයි එයාලගේ චන්ද කාලය සිංහලයට ලියන ලියවෙන අර ලස්සන චන්ද කැම්පේන් වලට නේද. ඉළඟට මේ දේශපාලනක්ඥින් කියන ගැඹුරක් නැති හිස් ප්‍රලාපවලට. අපි තාම අහුවමින් ඉන්නවන නේද. එක කාලෙකට මොඩ් ගොවියකු ගැන කතා කලා මතකද ඩෙනිම් ගහලා බූට්ස් දාලා බුලත්තිට වෙනුවට චුයින්ගම් හපන්න දෙනවා කියලා කිව්වා. අන්තිමට මොකදුණේ ගොවිය අතර වුණේ චුයින්ගම් වෙනුවට වහකාලා නේද. ඔන්න ඊට පස්සේ රත්තරම්මාලා අතට බ්‍රේස්ලට් දාන යුගයක් ගැන හුණ අන්තිමට කොල්ලො කෙල්ලු අතර වුණේ කොහෙද ගෝල් ෆේස් වල යන්න පුළුවන් කොල්ලො කෙල්ලු රට දාලා ගියා අදත් යනවා නේද ඉළඟට පට්පට් ගාල කාබනික පොහොරෙන් රට ස්වම්පෝෂිත කරලා නේද සීනිවලට බදු සහනදීලා රට පුරාම සීනි ගඟක් හදන්නන් එහෙම කිව්ව උන්ද අතර වුණේ කොහෙද එයා අතරුණේ අන්තිම රටත් දාලා ගිහිල්ලා නේද දැන් මේ ළඟදී ඉඳලා ඇහෙන අලුත් කතා ටික අරන් බලමු නේද ඇත්තට මේ කතා ඇහෙනකොට හිනාවෙන්න ඕනේ කොයි පැත්තෙන්ද කියලා හිතා ගන්න අමාරුයි දැන් මේ දවස්වල ජනපති රනිල් නිතරම කියනවා මම ආයේ මේ ආර්ථික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කලාලු නේද. අද අපිට ආර්ථිකය යළිත් ස්ථාවර භාවයක් ඇති කල්ලා තියෙනවා. ආර්ථික අර්බූදයට මූුණදෙන්ට පුළුවන් කියලා බලාපොරොත්තුවෙන් මම මේක බාරගත්තේ. එහෙනම් මේ කාලේ වෙනකොට ආර්ථිකය සකස් කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. මාර ශක්තියක්. ලෝකෙම්ම ණය අරගෙන කරට්ටි කැඩෙන්න බදු ගහලා. ආ තියෙන දේවල් විකුණන්ට සැලසුම් කරලා සහ විකුණමින් රටක ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් කළා කිව්වහම දෙයි හාමුදුරුවනේ ඒක මොන පදනමක ඉඳලාද පිළිගන්නේ? පිළිගන්න ඕනි නේද? නිකන් හිතන්නකො සාධාරණව. මේ අතර දැන් අර තව අර මේ මොඩ්ගොවියා වගේ ආය අලුත් කතාවක් ඇහුණා ඊයේ. ඒක ඇහුනේ මානුෂ්‍යගෙන්. වැරහෙලි ඇඳගත් කම්කරු දරුව වෙනුවට අලුත් පොරක් හදන්න එක ඩිජිටල් ටයිප් නේද. අරතිවිච්ච පරණ සාම්ප්‍රදායික කම්කරුවා කියන වැරහැලි ඇඳගත්තු මැයිදිනයට පාවිච්චි කරන අනිද්දවසට අමතක කරන ඒ හැමදාම දුගී භවේ තියාගන්න හැමදාම ප්‍රශ්නවල තියාගන්න ඒ කම්කරුවා අපි වෙනස් කරනවා. අපි ඩිජිටල් ලෝකයට ගැලපෙන ශ්‍රමිකයෙක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා තමයි වැඩ කරන්න. ඇත්තරම මේ කතාවලට අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලා සින්ඩරෙල්ල සුරංගනා කතා ලිවනං මරු කියලයි. හොඳේ එමුණනං ලෝකෙටම ආමේ මේ අපිට සින්ඩරල කතා යවා ගන්ට තිබ්බ. හිට කදිම උදාහරණයක් කරම් බලහු මේ කියන කතා ඇත්තද මේව කරන්ට පුළුවන්ද කියලා නේද දැ මේ දවසලෝ ජනපති රනිල්ගෙන් නිතරහෙ නලුත් කතාවත්තියෙනවානේ ඒ අයිහෙවත් කෘත්‍රිම බුද්ධිය නිර්මාණය කිරීම නේද. future lies with AI and that Sri Lanka has to start investing more in AI and that has to be done by the private sector. හීනයක් හැටියටන මරු කතාව. අර මොඩ්ගොවිය ෆ්‍රීවයිෆයි වක්සගෙන් කම්හල පුංචිකාරහීනය වගේ ඒ අතින්නම් මරු ඒ අයි කතාව නේද. මේ කෘතිම බුද්ධිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉස්සෙල්ල බලමු. දල වශයෙන් හඳුනා ගනිමු නේද? කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියලා කියන්නේ ගැටලු විසඳීම සක්‍රීය කිරීම සඳහා පරිගණක විද්‍යාව සහ ශක්තිමත් දත්ත කට්ටල ඒකාබද්ධ කරන ක්‍රමවේදයක්. හරිද? සරලාර්ථකථනය. හොඳේ. ඊට ගැඹුරට යන්න පුළුවන්. දැන් මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය නිර්මාණය කරන්නට ආරම්භ කරන්න ඕනේ කොහින්ද? පාසල් පද්ධතියින්නේ නේද? ආ අර මේ ආහාර උණ දරුවන්ට දිවාහාරය දී ගන්න බැරි බැරි රටක්. දරුවන්ගේ නිල ඇඳුමත් චීනයෙන් හරි ඉන්දියාවෙන් හරි පිනට ලැබෙන රටක් නේද ඒ විතරක්යයි මේ කෘත්‍රිම බුද්ධියහෙවත් ඒ අයි අල්ලලා පොළවේ ගැහුවනේ ඊයේ ඒ ගැහුවේ මහාචාරය සම්පත් අමරතුන්ග නේද ඔහු කියපු මේ කතාව මතකද. උසස් පෙළ තියෙන සමස්ත පාසල් සංඛ්‍යාව දෙදස් නමසය පනස් දෙකයි. මේ දෙදස් නමසය පනස් දෙකෙන් සභාපත්තුමනි එක්දස් නමසය හතලිස් එකක විද්‍යාව නෑ. ඒ කියන්නේ 165.75ක විද්‍යාව නැහැ. විද්‍යාව උගන්වන ගුරුවරු විද්‍යාගාර නැහැ. රටේ පාසල් පද්ධතියෙන් භාගයකටම විද්‍යා ගුරුවරුන් නැති රටක්. එහෙව් රටේ එකපාරටම උඩ පැනලා හඳාල්ලන්න තරුවල්ලන්න නේද? මහ සුන්දර කතානේ මේ දේශපාලනඥයින්ගේ මිහිරි වදන් වලට රැවටුණා හොඳටම ඇති කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? ආ හඳට යන්න ඕනේ. හැබැයි හඳට යන්න උඩ පැනලා උඩ පැනලා බෑනේ නේද? උඩ පැන්න පළියට හඳට යන්න බෑ. ආ ඒකට රොකට් සයින්සි ගැන ගන්න ඕනේ ඒකට ඒ විෂය උගන්නන තැන් ඕනේ පහසුකං ඕනේ ඊට පස්සේ රොකට් හදන්න ඕනේ නේද ගගනගාමීන් පුහුණු කරන්නට ඕනේ නැත්තං ඉතින් අර මේ මහින්දගේ බාලපුතා ඇරපු ජාතිය රොකට් එක තමයි ඉතින් නැගල යන්න වෙන්නේ නේද ඔක්කොමත් හරි ඉතින් මේ අන්තිමට ওই රොකට් ඇවන්ඩි ගෙනගෙන සියල්ල කළත් ඉන්ධන කෝටාවත් හරියට හදාගන්න වෙනවා නේද මේ රට අද තියෙන්නේ හෙට උදේ හෝ 20:48 දිවත් ඔය AI බුද්ධිය නැත්තම් કૃත්‍රිම බුද්ධියෙන් දුවන්න පුළුවන් තැනක නෙවෙයි ඊට පෙර ඩොලර් හොයන්ට ඕනේ හරිද ඒ ඩොලර් හොයන්ට ඕනේ මේ රටේ තියෙන හීනව විකුණලා හරි එහෙමත් නැත්නම් ණය අරගෙන හරි නෙවෙයි. නව අපනයන ඕන වෙනවා. අලුත් ක්‍රම හඳුනගන්ට ඕන වෙනවා නේද දැන් ඔය වැඩියෝන්න ඊයේ ඇමති බන්දුල කිව්ව කතාවහන්න කොනේද අර බැසිල්ලා අන බෙර ගහලා ඩෙගා නටල හදපු මග නැගුම නේද දැන් ඒකත් වහලදාන්න යන්නේ පාරවල්ටික හදාගන්ට බැරි වෙනවා කිව්වා අහන්න කොය කතාව නේද ලංකා පුරාම පාරවල් දසලක්ෂේ වැඩපිළිවෙල යටතේ මින්ටර් හද්දහක්වත් නිම කල්ලා නෑ හේතුව මේ පාරවල් පාලං ඔක්කොම හදන්නේ ණය අරගෙන අපි ණය ගෙවන්න බෑ කිව්වට පස්සේ වෙන රටවල් අපිට ණය ආධාර දෙන්නේ නැහැ. අපිට විදේශ සාධාරණ නොලැබුණොත් අපේ පාරවල් වලට මොකද වෙන්නේ? ඔව් විදේශ සාධාරණ නොලැබුණොත් පාරවල් ඔහොම තමයි. මගනැගුම යටතේ තියෙන සියලුම සමාගම් විසුරුවා හරිනවා. දේවා පවත්කගෙන යන්න පුළුවන් අදෑමක් නැහැ, කරන්න වැඩක් නැහැ. වැඩ කරන්න මුදල් නැහැ. ඒකට ඒ ආයතන පවත්කගෙන යන්න බෑ. ඒ ටික රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණය යටතේ විසුරුවා හරිනවා. මගනැගුම හා ඒකට සම්බන්ධ සමාගම් හතරක්. දැන් තේරෙනවද මේ රටක් හදන්න මේ දේශපාලනඥයෝ එක දිගට කියන මේ සුරංගනා කතා විශ්වාස කරලා බෑ. හරිද? යථාර්ථය දන්නේ නැති මහපොළව කියවන්නේ නැති මේ බොරු සුන්දර කතාවල් රැවටුණා ඇති. මේ උන්දලගෙන් අහමු. හොඳයි කොහොමද මේක කරන්නේ කෝ සැලස්ම ඒට ඉසෙට් අපිට සැලස්ම කියන්න කියලා නේද ආං ඒ සැලස්ම හරිද වැරදිද කියලා මේ රටේ බුද්ධිමතුන්ට යුතුකමක් තියෙනවා බලන්න ඒගොල්ලොත් පාට පාට එක එක ජාතිය තොප්පි දාලා එක දිහා බලලා හරියන්නේ නෑ කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා.